Para mí la belleza es, um, digamos que, bueno, en lo físico, en lo que hacemos usamos el maquillaje. You close to me, que tienen eh. todas las personas, ya sea físico, emocional, y es algo que se debe de valorar, nada más verse de un cierto lado en el que convenga. cada uno por dentro, ya sea la belleza física o la belleza interior. Cada persona tiene sus bellezas puede ser, este, las chicas se maquillan, los hombres se ejercitan para tener un cuerpo fuerte, pero en sí yo creo que la belleza que más importa es la que tenemos de adentro de nosotros. as the days keep turning into night. Esa es aquellos aspectos culturales, subjetivos y personales en el que encontramos armonía en las demás cosas, que nos parezcan bonitas, agradables y atractivas.